Ola, son Lara Calo, eh, do Club de Ciencias do ISP A Cachada. Eh, no noso cole levamos tres anos traballando nuns proxectos de bioconstrucción para o que creamos un módulo eh, bioclimático dentro da parcela do noso instituto. Trátase dun bloque eh, feito con diferentes eh, técnicas constructivas propias da bioconstrucción, como bloques de adoble, encofrados de palla e barro, cimentación con bloques de termoarxila, e eh, chan con cal e concha de mexillón, cuberta vegetal aillada con EPDM e encofrados de cal. Cada ano medimos a temperatura e a humidade da casiña e comprobamos que presenta mellores condicións que no propio instituto, mesmo sen calefacción vou vos ensinar como facer eh, este módulo bueno, vou vos ensinar as bases de como usar Tinkercad para que poidades facer este e moitos máis deseños e despois vou vos enseñar a miña casiña dos mallos Vale, o primeiro que habería que facer é registrarse usando o teu correo e unha contrasinal dalle a crear un diseño Esperas a que cargue. E verías así. Aparece un nombre random, e dalle e cámbialo polo que ti queiras. Eu no meu caso en tutorial porque creino para, bueno, para explicar o funcionamento hai moitas figuras, estas son as básicas, cubos, conos, eh, figuras xeométricas. Tamén hai números e letras, tanto alfabeto e números eh, dun a un 9, bueno, do 0 ao 9, pero tamén hai texto que, pa, que se pode escribir o que ti queiras. Tamén hai caracteres e hai moitísimo, en plan, eso é mirar os que hai. Pero todas se poden editar, da igual o que sexa. Para se, para poñer algunha no teu plano tens que eh, clicar co botón esquerdo e arrastrar a, ata onde ti queiras. Eh, para velo de distintas vistas tens que dar a botón dereito e arrastrar. Tamén podes velo desde facelo eh, desde o cubo que está arriba á esquerda, pero é máis limitado. Para facer zoom úsase a roda, que é moi útil para algo que xa explicarei máis tarde. Para seleccionar unha figura solamente tes que clicar encima dela e para borrala tes que clicar e darlle a suprimir ou a enter ou a papeleira que está arriba á esquerda no menú. Vale, eh, na figura hai catro puntos negros que son para aumentar ou reducir eh, a onde mira o, o punto. Tamén hai eh, catro puntos eh, brancos que serve para aumentar ou reducir tanto o largo como o ancho ou as dúas a vez eh, bueno, de onde cadre. Despois, na parte superior tamén hai un cono que serve para elevar a figura eh, do chan. Diche a cantos de milímetros está do, bueno, do chan. Tamén hai tres frechas que serven para rotar a figura sobre os seus tres eixes que hai dúas rodas por cada eixe. Unha que vai de 25-25 que é a interior e unha na exterior que serve para xiros máis precisos. E algo que é moi útil para facer detalles ou figuras moi pequenas é o axuste de, bueno, o que estou tocando agora, que serve para porque normalmente che de un milímetro en un milímetro, pero se queres ir de 0,5 milímetros ou 0,1 milímetros, se un detalle moi pequeno, pois era para eso. E, e isto tamén serve o que dixen antes, o zoom, porque é máis manexable, da outra maneira é moi difícil eh, acertar en medidas tan pequenas. Para xuntar dúas figuras tes que poñelas donde che conveña e seleccionar todo como se fora un texto normal e darlle a agrupar que está arriba á dereita no menú e formaríase unha figura sola. E e eh, deseleccionas e volves a seleccionar e poder mover como se fora unha, bueno, é unha figura sola. E para separalas tens que volver a seleccionar e dalle a desagrupar, que está ao lado de agrupar. Tens que dar, tens que mm, clicar en outros lado e volver a seleccionar a figura para que podes mover solo unha. eh, cando seleccionas unha figura apareceche este menú. A parte de abaixo non, al menos para min, non é moi óptima, pero eh, podes cambiar de cor ou poñela oca que serve sobre todo, bueno, sobre todo no, mm, basicamente só serve para eh, como que fixemos antes que modificar unha figura eh, poñéndolle máis materia, pois esta é para quitarlle pola onde che convén Eu aquí vou facer como que o cilindro ten unha rendija. Coloco ben. E como antes, eh, seleccionas todo e das ya agrupar. Eh, vese como o cadrado que está oco ou a figura que está oca que ti queiras eh, desaparece e levase consigo a parte que estaba mm, tocando co cilindro Cando, vale, mm, cando queres poñer unha figura sobre outra, teslle que eh, darlle ao plano de traballo clicas e arrastras onde ti queiras para poder poñer unha figura sobre outra. Se non fas isto da outra maneira, só poderías poñela ao ras do chan ou elevado, pero solamente en, en esa vista. Así, así podes facelo mmm, con máis liberdade. Eu no meu caso vou facer que ten un burato atravesado o cilindro, eh, en vez de levantalo do chan, é eh, enterralo. Oco, agrupar e xa está. Volvo a poñer o plano de traballo donde antes, para iso é o cadrado azul que está, para que non perdas a referencia. Ui. Aí está. Outra ferramenta moi útil é a regra que serve eh, xeralmente para medir as distancias dunha figura para outra por se é algo que ten que ser esa medida porque bueno, ten medidas específicas de separación de figuras pero eu principalmente uso para porque así permíteche ver todas as as medidas da túa figura. Da outra maneira terías que ir unha por unha. A parte tamén deixache editar eh, rotar e eh, deixate, deixache todo e cando seleccionas o número da medida podes cambialo e cambia é moi cómodo porque eh, facelo milímetro por milímetro ou eh, 0,1 milímetros é moi é moi complicado así é moi é moi xenxero e cando queres eh, borrar a regra eh, dáslle a X cando xa acabaste esa figura e eh, non queres eh, modificala máis ou tes medo que se borre ou a modificar algo, tes de quedar ao candadiño que aparece no menú e eh, xa non, non te deixa editala máis. Podes seguir editando o resto de figuras, pero xa non che deixa tocala máis. E xa estaría. Agora vou vos ensinar a miña caseña dos mallos que fixen para un traballo de tecnoloxía. A ver se carga. Vale, a miña casiña ten como a base un cubo coas medidas a escalas da casiña orixinal e cos detalles eh, que ten eh, basicamente as columnas das esquinas, eh, bueno, das aristas, eh, as ventas onde se pode ver o interior das paredes, a porta e os ventanais, que basicamente son cubos postos sobre a sobre a estructura eh, feitos eh, cunha forma distinta, pero seguindo as medidas que ten a casa en realidade. eh, como tellado puxen unha cuña para, porque era o máis parecido a ao tellado da casa. Como vedes, usei as, o, a figura que che permite poñer texto